Goeienaand julle en baie welkom by ons Revolusie Erediens. Dit is vir ons belangrik natuurlik in die COVID-19 pandemie wat ons ervaar ook om verantwoordelik te wees in ons Christelike geloof en daarom het ons as Morletta Park gemeente en Revolusie Jeug ook besluit om nie in die groot groep eredienste te hou nie. En daarom ook vir die volgende 3 weke gaan ons eredienste net elektronies uitgesaai word op ons Morletta Live YouTube kanaal en daar waar jy ook nou sit in jou in in jou sitkamer gee dit vir ons nuwe geleenthede om ook koinonia te ervaar, om met mekaar te kan connect as kerk en mag vanaand en die volgende 3 weke ook vir jou 'n geestelike ervaring wees waar jy elektronies na hierdie boodskappe sou luister. Omdat dit ook 'n erediens is, maar ons nie fisies bymekaar kom nie, is dit ook vir ons belangrik om die Here nog steeds te eer met ons offergawes. En daarom vra ons vir jou om ook nou, soos op die skerm, die Zapper kode te gebruik en om te scan om die offergawe te gee of die bankbesonderhede van die gemeente sal ook nou daarop wees. Ons weet ons wil die werk van die Here ook nog steeds laat aangaan in hierdie tyd. En dit is nou ook krities belangrik dat die kerk en die profetiese stem van die kerk en die hoop wat ons kan bring sal deurgegee word aan die wêreld. En mag die Here ook jou hart en jou beursie oopmaak om te kom gee sodat die werk van die Here kan aangaan en dat ons kan teruggee vir hom omdat hy so baie vir ons gee. Mag jy vanaand geniet en mag dit ook mag die Heilige Gees ook kragtig in jou werk deur die woord wat ons nou gaan lees. Baie welkom julle. Kom ons eh, sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om in hierdie tye ook U naam te kan loof en prys en te kan weet dat ons na U toe kan uitreik enige tyd. En dat U na ons luister, Here dat ons baie keer vrees en angstigheid het dat ons nie altyd weet waartoe ons gaan in hierdie tyd nie maar dat ons ook weet dat ons met u daaroor kan praat en ons wil vanaand ook ons gevoelens vir u kom gee van hoe hierdie pandemie en hierdie tyd waarin ons nou leef ook ons gedagtes shape eintlik ons lewe miskien 'n bietjie kan ontwrig Here waar ons nou op lockdown is wil ons vra dat u regtig naby ons sal bly en sal wees en dat ons nie onnodig hoef bang te wees vir goed nie, Here. Laat ons nie onnodig hoef paniek te saai of angstig hoef te wees nie, maar dat ons aan U kan vashou as ons hoop. Maar Here, laat ons ook realisties kan wees in hierdie tyd en kan bid vir die wêreld, kan bid vir ons land, kan uitreik na mense toe wat dit die meeste nodig het, selfs nou net elektronies, terwyl ons nie noodwendig fisies bymekaar kan wees nie. Seën nou hierdie woord wat bedien gaan word, Here, en laat ons almal saam meer sal leer oor wat U wil is en hoe ons U leer ken en verstaan. Amen. Julle ons is in moeilike tye. Ons is in onseker tye en ons weet dat daar in die Bybelse tyd gelukkig ook sulke tye was. Ons weet dat ons baie keer paniekerig kan voel of bang kan wees oor hoe goed nou aangaan in die wêreld met die koronavirus met mense wat miskien paniek kan saai of mense wat regtig ernstig bang is oor dat hulle siek word, bang is vir hulle geliefdes, bang is vir hulle kinders een van die verhale in die Bybel of een van die persone in die Bybel vir vir wie ek uh uh uh die meeste agting ook het en een van die Bybelboeke wat ek baie baie van hou is die boek Job. Ek weet nie hoe goed ken jy Job se verhaal nie, maar ek uh, is is is baie lief vir die verhaal van Job. Dit is een van my gunsteling boeke want dit praat spesifiek oor tye soos hierdie. Dit praat oor tye waar dit sleg gaan met mense wat nie dink dat dat hulle dit noodwendig verdien nie, wat nie verstaan hoekom dit gebeur nie, omstandighede wat van buite af kom en 'n effek of 'n impak op my het en my lewe ontwrig. Soos wat dit maar nou is met met met met ons in hierdie tyd waar ons in lockdown sit. Ons kan nie uit ons huis uit gaan nie. Die hele wêreld is in lockdown oor hierdie pandemie. En dan vra mense baie keer die vraag, maar maar Here, hoekom hoekom hoekom gebeur hierdie goed? laat die Here dit toe, is dit in sy toelaatbare wil? Is hy die een wat miskien dit laat gebeur het vir 'n sekere rede? Dis seker vrae wat mense nou vra. En vanaand wil ons spesifiek praat oor dat ons nie hierdie vrae verkeerd moet antwoord of verkeerd moet verstaan nie. Ons moet die Bybel in sy totaliteit gebruik as ons sulke vrae probeer antwoord. En daardie sê ons nie ons het al die antwoorde nie. Maar ons wil verseker nie al die ons wil verseker nie ook verkeerde antwoorde gee op op op wat dit mag wees dalk nie. As ons na die verhaal verhaal van Job kyk, dan kom ons agter dat hy was 'n was 'n was 'n godvreesende man. Hy was vroom en opreg, hy het reg voor die Here geleef en en toe op 'n dag toe kom die vyand by die Here in die troonsale van die hemel. En en die vyand sê vir die Here, "Het U vir Job gesien? Alrede hoekom hy U dien, is omdat U hom seën." En toe sê die Here, "Wel, kom ons kyk of dit is dit so." Is. En die Here sê toe vir die vyand dat hy mag enigiets met Job doen, maar hy mag net nie sy lewe neem nie. En toe op eendag toe verloor Job alles. Al 10 sy kinders is oorlede. Hy het omtrent 11000 stuk vee gehad wat uitgewis is op een dag. Sy hele huis het in mekaar ge, geval en en en en almal rondom hom is maar basies uitgewis of geraak hierdeur. Toe begin Job sekere vrae vra. Wat seker menslik is en normaal is, vra wat ons ook vra. En daar kom sit toe drie van sy vriende by hom, Bildad, Elifas en Sofar. En vir 7 dae kom sit hulle net by hom na hy siek geword het want die vyand, die duiwel het hom ook siek gemaak soos dit. En soos wat die die toneel het vir ons vir ons vir ons voorgee. En vir 7 dae sit hulle en hulle bly absoluut doodstil. Hulle sê niks want hulle sien hoe groot is Job se rou en hoe hartseer is hy oor al die goed wat gebeur. En toe begin daai drie vriende van hom hom met die vrae begin peper en hulle begin hom vra: "Job, wat is daar in jou lewe wat fout is? Wat is daar wat jy 'n sonde het wat jy nie bely het teen die Here nie want dit moet tog seker die Here se straf wees. Geen ongeluk soos hierdie wat gebeur deur weerlig en deur rowers en deur 'n stormwind wat die huis in mekaar laat val en jou kinders is oorlede. Dit is onmoontlik dat hierdie goed kan gebeur sonder dat jy 'n sonde in jou lewe het wat jy nie bely het nie. Miskien het sy vriende ook die argumente gebruik wat ons vandag baie keer in die kerk hoor. Jou geloof was net nie sterk genoeg nie. Jou familie is nie beskerm nie want jou geloof was nie sterk genoeg nie. En dan antwoord Job en hy sê vir hulle maar ek het elke keer 'n offer gebring vir my kinders as hulle 'n partytjie gehou het indien hulle miskien teen die Here sou sondig. Ek het offers gebring dat die hele Here hulle sonde moet vergewe en ook so myne om ons hele huishouding te te beskerm. Job daag sy vriende uit en hy vra vir hulle maar waar's die sonde in my lewe? Hoe is dit moontlik dat die Here my hieroor kan straf? En kom ons pos net gou vinnig hierso. En en kom ons dink net gou-gou oor die vraag dat het jy al ooit gedink dat die seën van die Here moet gekoppel wees aan hoe dit met julle verhouding gaan of dat as dit sleg gaan met jou, dan gaan dit sleg ook met jou verhouding met die Here. Ek dink baie van ons is in hierdie formule of in hierdie absolute vergelyking van as ek goed doen, dan sal die Here teenoor my goed doen. Met ander woorde, as ek my naaste help en ek bid genoeg en ek spandeer tyd in sy woord en ek gaan kerk toe ek is 'n ek is 'n godvreesende mens. Ek ek probeer opreg lewe. Ek ek ek ek ek gee terug van my finansies wat die Here vir my kom gee uit dankbaarheid. Dan moet die Here my tog seën. En as dit sleg gaan met my, miskien in tye soos hierdie, as pandemie ons tref, as 'n storm oor jou lewe kom en jy het nie antwoorde nie of daar's nie 'n verduideliking daarvoor nie, is daar nou iets fout in my lewe? Is die Here besig om my te straf vir iets wat verkeerd is? Is ek het ek 'n sonde in my lewe wat wat nie bely is nie? Is my geloof nie sterk genoeg nie? Dis alles goed julle wat ons vandag nog hoor. En ons het selfs die hashtag blessed gecreate. Omdat as ek 'n toets deurkom of ek kry 'n nuwe kar of die Here seën my op een of ander manier dan dan skryf ek dit op 'n sosiale netwerk en ek sê hashtag blessed. Ek sê nie dis verkeerd om dit te doen nie, maar ons moet vir onsself die vraag afvra vir al die tye soos hierdie, dat is dit wat regtig seën is in ons lewe. En hoe dink ons oor seën en straf en oor daai formule? Ek wil julle vat vinnig na ons podcast toe en laat ons 'n stukkie daar gaan luister oor oor oor hoe dit werk in hierdie formule en hoe ons baie keer sonder dat ons dit eers weet, miskien verkeerd redeneer oor die goed. Kom ons kyk 'n stukkie daarvan. Ja, um, ek dink nog 'n voorbeeld sou wees is is um baie van my pelle byvoorbeeld sal uh op op hulle Insta of so aan 'n ding post soos as hulle 'n nuwe kar gekry het of hulle se toets deur het dan sê ek blessed. Ja, hashtag hashtag blessed. blessed. En as ek as ek gefaal het dan o oh nee, so oh, van, ja, nee. ja nee, die wrath is op my. Ja. En God en het, punish my. Ja, en en ek dink ie um ehm, ek dink net om om hierdie gesprek in 'n rigting te lei dat ek dink een van die faktore is is dat um ek dink die Here wil ons seën. Ehm um, dat die Bybel is vol beloftes daarvan dat die Here ehm um, regtig goeie bedoelings met ons het, soos byvoorbeeld Jeremia 29 vers 11 ja. wat almal ken wat sê ek weet wat ek vir jou beplan, ek beplan vir jou toekoms en voorspoed en nie teëspoed ja. nie. Ehm ja. um, en die gevaar is dat ons baie keer net daai vers lees en nie lees ja, wat voor is nie. En ons quote hom lekker en dan het ook hy sterk bless. Wanneer daar voor sê die Here vir 70 jaar gaan julle nog hier bly in ballingskap. Ja, maar dis 'n bad thing. Hou moet. So. Ja. Hou moet. En eh uh, ja. Ja, en ek dink net om met 'n naai rigting te sit. Ek dink daar gebeur bepaalde goed in ons lewe wat ons nie altyd antwoorde op het nie. En ja. ek dink ook ons moet dit ook own dat ons he, ons het nie altyd al die antwoorde. Ons het nie al die antwoorde nie. Goeie goed, um, ja, goeie goed gebeur met slegte mense en slegte goed gebeur met goeie mense. Dit gaan ja. albei kante toe. Ja. Ehm ja. um, en ek ek dink ek dink die antwoorde wat 'n mens gee vir wanneer dit gebeur, kan net baie keer meer skade doen as goed. Ja. Soos byvoorbeeld in hierso kan ons net gou hele hierdie hele ding die bank en om net gou-gou vinnig uit die pad uit kry en en en net die Bybel neersit op die tafel om te sê as iemand vir jou sê dat daar goed in jou lewe gebeur omdat daar 'n bepaalde sonde in jou lewe is en jy's 'n gelowige kind van die Here en jy het al vergifnis gevra in jou lewe en die Here Jesus aangeneem dan is dit nie die waarheid nie. Nee. Dit is net eenvoudig nie die waarheid nie. So hou op met glo en hou op dink dat die mense die waarheid praat wat dit vir jou sê of stop mense it. sê vir jou ja stop dit. Stop dit. Soos julle nou gesien het op ons Revolusie podcast, dit is sommer op ons Revolusie MPG YouTube kanaal wat ons daar het. Praat ons oor hoe lyk hierdie insig oor oor God? Hoe lyk hierdie verhouding wat ons met hom het en en is dit regtig teologies en en wys en slim en reg, teologies reg om te redeneer asof as dit my goed gaan dan sien die Here my en dit dit gaan altyd goed. Dit gaan goed met my verhouding tussen hom en my tussen my en ander mense en as dit sleg gaan, dan moet daar natuurlik iets fout wees. Ek eh, ek ek ek ek stem nog steeds saam met wat ons daar gesê het en en Job is vir my nog steeds 'n baie goeie voorbeeld daarvan. As mens as mens verder in in die verhaal van Job gaan lees, dan dan kom jy agter dat hy bly nog steeds sê maar hierdie formule maak nie altyd sin nie. Soos ek net genoem het in vandag se tyd nog, is daar mense wat daai antwoorde vir ons sal gee. En dit is eenvoudig net nie die waarheid nie. Dit is ons kan nie daai formule toepas 100% in hierdie lewe nie. Daar's sekere godsvrae waarop ons nie antwoord het nie en ons kan nie dit net so van toepassing maak nie. Nou die interessante is daar daag toe 'n vierde vriend van Job op, Elihu. Hy was bietjie jonger as hulle, maar hy raak toe kwaad vir Job en hy sê toe vir Job: "Job, hou nou net op om ons te probeer voel. Hou nou net op om vir ons te probeer sê dat daar niks in jou lewe is wat fout is nie." Hulle probeer nog steeds hierdie formule om dit vir jouself uit te werk en alles te rasionaliseer, probeer hulle toepas op wat dit nou met wat nou met Job gebeur het en hoekom dit met hom gebeur het. En ek wil net by sê, jy moet onthou, toe daai gesprek tussen die Here en en en en die vyand in die troonsaal plaasgevind het, het Job natuurlik niks hiervan geweet nie. Hy weet nie hoekom hierdie goed met hom gebeur nie. Net soos wat ons baie keer nie weet hoekom hierdie goed gebeur nie. Hoekom hierdie pandemie? Hoekom COVID-19? Hoekom is mense daaraan blootgestel? Hoekom is daar duisende mense al oorlede daaraan. Dis regtig 'n ramp en 'n krisis. Maar nou is dit baie interessant dat terwyl Elihu Job se vierde vriend nog gepraat het, toe kom 'n groot donker wolke oor hulle en uit die wolke en uit daai stormwind het Job die stem van die Here gehoor. En dit is baie interessant dat vir 37 hoofstukke van die boek Job het God nie 'n woord gesê nie. Terwyl Job met sy vriende besig was om te praat en hulle deur hierdie ronde tot ronde gesprekke gegaan het van wat fout mag wees, het die Here niks gesê nie. Hy het doodstil gebly. En toe aan die einde van die boek, toe daag die Here op. En die Here daag altyd op. En hy daag met 'n stormwind uit op en hy begin met Job praat. En daar waar hy verskyn, begin hy vir Job net 'n paar vrae vra. Vraag. En daai vraag wil ek nou hê moet jy baie mooi aan dink in hierdie tyd waarin ons is. In hierdie tyd van pandemie. Die Here het vir Job kom sê: Jy vra vir my soveel vrae. Laat ek nou vir jou 'n paar vrae vra en dan antwoord jy my. En toe begin die Here vir hom vra. Hy begin toe om vir hom te vra: Job, waar was jy toe ek die aarde gemaak het en die grond daarvan afgemeet het? Waar was jy toe ek die seewater opgedam het toe dit begin uitborrel. En Job, wie maak die wolke bymekaar sodat dit kan kom reën? En Job, wie neem die einde van die nag en die donkerte weg sodat die lig kan kom? En Job, weet jy waar ek die sneeu bære vir die wintermaande? En Job, kan jy die boodskappers kan jy die weerligstrale as jou boodskappers stuur? Kan jy die groot sterretekens, die sewe ster en Orion se band, kan jy hulle almal in die hemel ophang? Vra die Here vir hom. En dan net daarna, dan vat die Here vir Job deur die diereryk, deur die aarde. Hy vat hom op 'n toer. Hy vat hom op 'n game drive. En hy sê vir hom, Job, kom kyk. Wat het ek gemaak? Nie net die sterre en die heelal en die see en die magtige uitspansel van die aarde nie. Kom kyk wat het ek hier ook naby jou gemaak. Hy praat oor die leeu. Hy praat oor die wilde donkie. Hy vra vir hom, "Job, kan jy die buffel mak maak sodat hy by jou kom eet? Kan jy vir die perd sy krag gee?" Job, "Waar was jy toe ek die groot seekoei gemaak het?" Die Here bring 'n bietjie humor ook in en dan sê hy vir hom, gaan vat hom met kaal hande aan en dan kyk jy wat gebeur. Kom Job, antwoord my. En weet jy Job het toe geantwoord. Maar nie soos ons gedink het hy gaan of soos wat ons baie keer antwoord nie. Ons het baie keer op hierdie vrae van die lewe baie slim antwoorde. En ons het baie keer baie goed om te sê daaroor en probeer baie maklike verduidelikings gee op baie komplekse vrae. Maar dan sê Job: "Here, ek is baie kleiner as U. Ek kan U nie antwoord nie. Hoe sou ek U kon antwoord? Ek sal nou liewer stil bly. Ek het probeer antwoord, maar ek kon niks kry om te sê nie. Nou sal ek liewer stil bly." Dalk lyk dit vir jou asof dit wat nou rondom ons gebeur te groot is om te verstaan of te verwerk. Ek voel ook baie keer so. En miskien deel jy daai gevoel met my hoe ek voel, maar baie keer kom God en hy roep ons net en hy sê vir ons kom kyk net in die aand op na die sterre. En kom kyk wat het ek gemaak. Staan vroegoggend op of as dit skemer word in die aand as die lig verander en kyk net na my skepping en na my werk. Gaan stap in die bos of in die wildtuin en luister na die groot diere. En dan weet ons nou praat die Skepper en nie die skepsel nie. Nou is ons sy kinders stil. Ek wil hierdie gedeelte saam met jou lees wat nou ook op die bord gaan verskyn. Job 38 vers 1 en 2. Tweede Here vir Job aangespreek uit die stormwind. Vers 2: Wie is dit wat besig is om my bedoelings te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Hoor daai vers 2. Woorde wat getuig dat hy geen insig het nie. Ek wil nie hê ons moet lyk like asof ons nie insig het as ons sekere vrae rondom wat in ons wêreld en in ons leefwêreld gebeur op die verkeerde manier vir die Here vra nie. Ek wil nie hê die skepsel, ek wat klein en nietig en stof is, moet vir die Skepper van al hierdie dinge probeer in twyfel trek en betwyfel nie. Terwyl die Here ook daarmee besig is om vir Job dit verduidelik, te verduidelik, dan vra hy vir hom 'n ander vraag ook. In Job 38 vers 18: Kan jy 'n beeld vorm van die groot wye wêreld? Praat as jy iets daarvan weet. So vra die Here vir Job vra. Hy kom ook 'n bietjie verder. En hy sê in Job 39 vers 36 tot 38 Job het toe vir die Here gesê: Ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stil bly. En daar's twee opmerkings wat ek hieroor wil maak. Die eerste belangrike ding wat jy moet onthou is deur al hierdie hoofstukke wat Job en sy vriende kla oor wat met hulle gebeur, kom die Here en hy antwoord nie een van Job se vrae nie. Hy antwoord nie vir Job toe hy vra hoekom laat U hierdie toe nie. Hy antwoord nie vir Job toe Job vra is hierdie in U wil nie. En nou vra ek vir jou dieselfde vraag oor waar ons nou is. Is dit in die wil van die Here? Is dit wat die Here wil hê? Wil die Here hê dat mense moet doodgaan ja of nee? Wat gebeur as die Here opdaag? En dit leer die boekie op vir ons so mooi. Is dit hy kom antwoord nie op se vrae nie. Hy antwoord nie ons vrae as ons daai vrae het nie. Hy skuif ons fokus. Hy skuif ons fokus na sy grootheid, na sy almag, na sy skepper, skepping en hy sê hy is die skepper. Die Here kom wys vir ons deur die boek Job dat ons nie op 'n plek kan wees om die bedoelinge van die Here enigstens te probeer dwarsboom nie. Dit help nie ons probeer ons tyd mors met vrae soos Hoekom laat die Here hierdie gebeur? Hoekom is hierdie pandemie in die wêreld? Hoekom is daar oorloë? Hoekom is daar slegte goed? Hoekom is daar mense wat selfmoord pleeg? Hoekom is daar depressie? Hoekom is daar gebroke huise? Hoekom is daar soveel mense wat wat met mekaar vassit? Die Here kom antwoord nie altyd daai vrae van ons nie. Maar hy vra van ons om ons fokus op hom te hou wat die almagtige is en om hom genoeg te vertrou dat hy nog steeds die heelal in sy hand hou dat hy nie die wil van mense kan noodwendig verander as hulle verkeerde goed wil doen nie en daarvoor kan ons hom nie blameer nie. Maar dat ons al sekere goed gebeur wat ons nie verantwoord het nie. Dat ons nog steeds nie die Here daarvoor kan blameer nie. Dat ons hom nie in die regsbank daarvoor kan sit nie. Nog 'n teks wat ek met jou wil deel daaroor is is Psalm 147 vers 3 en 4. Dan sê die psalmdigter daar hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hoor nou Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee aan elkeen 'n naam. En kyk hoe maak die psalmdigter dit dat hy kon verbind ons wonde, maar hy ken ook elke ster se naam en hou dit in sy hand. Die grootheid van God wat by ons kom vesting vind. Die tweede opmerking wat ek wil maak is dat Job kon toe ook nie die Here antwoord nie. Hy het nie antwoorde gehad toe die Here vir hom gewys het wat hy alles vir hom gewys het nie. Die vraag wat hy vir hom gevra het. Wat sê ons vir die Here as hy eendag vir my kom vra, PC, kan jy die sewe ster en Orion se belt in die hemel hang? Kan jy die son laat opkom, ja of nee? Wat sê ek vir hom? Hoe gaan ek hom kan antwoord? Vir al daai hoofstukke wat Job en sy vriende geredeneer het daaroor, toe God opdaag, toe kom hulle agter ons redeneer eintlik verkeerd. In Job 42 dan sê die Here dit self, dan sê hy Job, dit wat jou vriende oor my gesê het, is nie waar nie. Ek is eintlik kwaad vir hulle. Want hulle het nie met insig gepraat nie. Hulle het nie die regte goed gesê dat dit net oor sonde gaan of net oor straf gaan nie. Hulle het dit nooit gesê nie. En as die, as die Here Job kom uitnooi om met hom te praat, dan gee hy nie vir hom al die antwoorde nie en Job het ook nie antwoorde op die Here se vrae nie. En kom ons gaan gou weer terug na die podcast toe en ons kyk net 'n stukkie hiervan oor wat ons hieroor gesê het. Uh in in, in toe toe ons juis gepraat het oor hierdie formule wat mense so maklik gebruik. God antwoord hom nie om te sê hmm. hoekom dit gebeur het nie. Hy hmm. herinner hom wie ek. So dit dit vat my hmm. baie keer na 'n vraag toe wat ek graag hier wil deel is om te sê is my verhouding met die Here gewortel in wat hy vir my kan doen of is my verhouding gewortel in wie hy is? Ja. En en maar dis die groot verskil. En ja, en en, en, dan... en ek hoop dit laat jou dink want uh, want dit is dit is tog die dit is tog die punchline. Ja. Dit is dis waarop dit alles neerkom dat jy is nie 'n verhouding met die Here laat jy hom kan strong arm laat dit net met jou moet goed, goed gaan. Ja. Verstaan? Jy kan nie sê ehm um, uh, as dit nie met my goed gaan is die Here nie daar vir my nie. Want jou verhouding is nie gewortel in wat hy vir my kan doen nie, want dan verbruik jy hom. Hmm. Jy gebruik hom jy gebruik hom om uit die boksie uit te haal want ek het hom nou nodig en dan as ja, ek hom nou weer terugsit. Ons sal dit terugsit. Ons sal dit doen. Ons is ons menslike natuur sal dit doen. So sien so met aanhou fokus daarop om om vir God te aanbid wie hy is en vir hom te sê Here, U bly in beheer ehm um, van van van van alles in my lewe. En as al goed moet gebeur wat nie reg is nie en as al goed gebeur wat sleg is en dan dan vat ek dit. Soos julle ook nou kan sien, dit kom alles eintlik neer op die vraag: is my verhouding met die Here gewortel in wat hy vir my kan doen en of hoe hy dit met my laat kan laat gaan. As hy dit net met my laat goed gaan, dan sal ek hom eer en ek sal hom loof daarvoor. As dit dan met ons sleg gaan, wat maak ons dan met ons geloof? Hoe redeneer ons dan oor die Here? En ek wil jou kom uitdaag vanaand en ek wil vir jou sê dat die Here is soveel groter as wat jy ooit kan dink, droom of bid. Die Here is soveel groter as jou gedagtes en hoe jy goed vir jouself kan probeer uitredeneer. Die Here is nie die een vir wie ons kan sê hoe hy moet maak nie. Daai is 'n is 'n menslike fout wat in die wêreld ingedra word op verskillende maniere dat die mens kan dink dat hy met die almagtige God kan redeneer oor sekere goed. Dat ons nou so groot is dat ons vir die Here kan sê hoe hy dinge moet doen. Ek wil ook vir jou uitdaag en vir jou sê dat jou verhouding met die Here moenie gaan oor die seën wat jy daaruit kan trek nie. Oor hoe goed hy dit met jou kan laat gaan nie. Dit is nie die regte manier om te dink daaroor nie. Ons is afhanklik van die Here in al ons doen en late en ons lewe 'n lewe van dankbaarheid omdat hy ons reeds kom red het. Maar ons strang aan hom nie in goed in dat hy dit moet doen soos wat ons wil hê hy dit moet doen nie. Job kom dit op 'n baie mooi en duidelike manier agter dat hy net agterkom maar Here, ek is jammer dat dat ek in my eie ek en en gedink het ek is so groot en en ek is so belangrik dat ek vir u moet sê hoe u dinge moet doen want ek is nie. Mag jy besef dat God is groter, veel groter as die grootste vraag wat jy ooit kan vra. God is veel magtiger as die donkerste tye van moed verloor in jou lewe en as dit ooit oor jou lewe kan toesak. God is ewig bokant jou. Hy is die almagtige, alomwetende wese wat groter is as wat ons ooit kan dink. En daarom nooi hy jou, hy jou uit. Hy sê vir jou kom kyk na wat ek in stand hou. Kom kyk wie ek is. En hoe meer jy gaan uitvind hoe groot en magtig en wie die Here is, hoe meer gaan jy agterkom dat ek is net 'n baie klein deeltjie van sy plan is. Dis hoekom die psalmdigter ook vra, Here, wees ek dat U enigstens met my moet moeite maak. Dat U enigstens met vir my moet omgee. Sy vinger vingerafdrukke is op die planete. Maar hy is ook tot in die kleinste detail van elke persoon se lewe en alles wat in jou lewe aangaan. Mag jou verwondering en misterie oor die Here al hoe meer groei en mag jy besef dat hy is soveel groter is as wat ons ooit sal kan besef. En daarom in hierdie tyd van pandemie, laat ons nie die Here se bedoelinge probeer dwarsboom of antwoorde probeer kry op vrae wat ons nie regtig gaan kry nie. Mag ons net die Here vertrou en net vra wat is ons klein deeltjie in hierdie plan van hom? Wat is ons klein deeltjie wat ons kan bydra om die lewe en die en en hierdie tyd in van pandemie en moeilikheid vir mense beter te kan maak? Mag jy geseën wees daarmee. Amen. Here, dankie dat ons dit alles van U kan vra in U groot naam. Dankie dat ons kan weet U maak nog steeds moeite met ons al al is ons en redeneer ons soveel keer verkeerd oor U, Here. Soveel keer probeer ons onsself groot maak en dink ons dat ons die reg het tot sekere goed, maar Here, dit is alles 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om in hierdie tyd te kan leef en 'n verskil te kan maak in U koninkryk. Dit is 'n voorreg om na mense toe te kan uitreik en nie om al die antwoorde te soek op al die vrae van of dit in u wil is en of u dit goed wil hê nie, Here. Maar dat ons sal fokus bly op die taak wat u vir ons gee as kerk. Mag ons regtig na u toe gryp in hierdie tyd. Mag ons deur gebed mag ons deur boodskappe van bemoediging vir mense 'n verskil maak, Here. Mag ons in hierdie tyd van lockdown nog steeds kerk wees en evangelie kan bedien in ons huise dat ons nog nader en nader aan U hart kan beweeg in hierdie tyd, Here. Maar laat ons ook nie onsself sal ophou en dat dit laat dit sal lyk asof ons sonder insig is met die vrae wat ons vra aan die Here. Maar laat ons wel besef, U is die almagtige een wat alles in stand hou en in U hand hou. En dit wil ons U bevraagteken, Here. Ons loof en ons prys net vanaand U naam. En ons sê vir U dankie vir wie U is en dat ons vir U kan lief wees. Amen. Mag die Here julle seën in hierdie tyd waar julle as gesin kerk is in die klein en ons vra regtig die Here se seën en ons bid regtig die Here se seën oor elkeen van julle. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Ons sien julle volgende keer.